Merhaba arkadaşlar, Vodafone Smart Ultra 7 modeliyle şu anda beraberiz. Ee, arka kapağı çıkartılabilen orta seviye bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Vodafone 3 farklı model tanıttı. Bir tanesi e, Smart Style 7, bir tanesi Pro 7 olmak üzere. Cihazın şöyle donanım özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Donanım özelliklerinde ARM Cortex A57 bizi karşılıyor. 1.8 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemci. Grafik tarafında Mali T860 kullanmışlar. Ee, cihazda 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor ve 128 GB'a kadar da artırılabilen bir e, SD kart desteği bulunuyor cihazda. Android 6.01 Marshmallow ile geliyor ve 2960 e, mAh'lik bir batarya bulunuyor cihazda arkadaşlar. Arka tarafında 13 megapiksellik tek led flashlı bir kamera bulunan cihazda ön tarafında 5 megapiksellik e, led flash bulunan bir selfie kamerası bulunuyor aynı zamanda da. Şöyle birkaç tane test yapmıştık. Onların size skorlarını göstereyim hemen. Antutu testi yaptık cihaza. Antutu'dan 44.619 alan, puan alan cihaz Geekbench 3 testinden ise 785 tekli çekirdek puanı 785, çoklu çekirdek puanı ise 3033 puan aldı. 1099 TL'den 899 TL ön siparişte satın aldığı, alabildiğiniz cihazı Vodafone bayilerinden temin edebilirsiniz. Arka kapağı çıkabiliyor fakat arka kapağını çıkarttığınızda pilini değiştiremiyorsunuz. Sadece sim kartınızı ve SD kartınızı takabiliyorsunuz cihazı. Yakında teste gelir. Test, teste geldikten sonra detaylı incelemesini de çekeceğiz. O zamana kadar abone olup takip etmeyi unutmayın.